hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda yake ya yi daidai da sha biyar ga watan sha watan disamba a lissanin tariya dubu biyu da ishirin da ɗaya abin da ya zaunar da mu ne aure da za a ɗaura insha Allah sannan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya sanya albarka cikin auren sanin kowa ne dai kamar yadda da ayi halin lokaci buga lokaci muke faɗa cewa shi mai iya daga cikin abu mai muhimmanci a a addinin musulunci Allah fara kuke zarki a cikin alƙur'ani mai girma da cikin hadisai manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana bayanin aure dalla dalla kuma manzo Allah ya bayanin aure dalla dalla saboda haka aure iya daya daga cikin manya-manyan ibadu kamar sallah azumi zakka hajji to aure kamar haka yake yana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin addinin musulunci kuma namiji shine jagora kan aure ba mace ba sannan kuma maza su ne jagorori akan aure ba mata ba su mata dangane da aure kamar maza sarakuna ne a kansu su kuma kamar talakawa ne saboda Allah madaukakin sarki a cikin alkur'an mai girma yana ta arrijalu kawo 'ala alal nisai bima fara da lawa ba'arahum ala ba'arin wa bima anfaqu min hatu fasalihatu tun. hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati da kafuna nushuzahunna faizuhunna wajiruhunna fil mabadi warribuhun fa ina rana kun fala ta bugu alayna sabila inna la kana aliyan kabira wannan aya tana da muhimmanci kwarai da gaske dangane da matsayin maza akan mata a cikin suratul nisa'i sura ta hudu aya ta sha biyar watakila Allah ta sha su maza qawwamuna na nisa'i sarakuna ne akan mata shugabanni ne akan mata saboda namiji shi da zai da umarni ba mace bace za ta ba da umarni duk inda ka gama ci ala ayyi halin a ƙarƙashin namiji take inda za ka dara ce wannan mata ce mai kuɗi tana matsayin mulumiya sai ta yarda ta almi talaka to a lokacin talaka shi ne ba ta umarni ba ita ba ce za ta ba shi umarni saboda shi ne shugaba ita kuma talaka don kawuwa muna ta munar kiyama su ne masu kai gaya a cikin tsayawa da haƙoƙi na mata Allah ce bi ma fara da ba'ara hun ala ba'ari saboda abin da Allah ya fifita maza a kan mata dangane da ni abu kamar haka wa an faɗo min amwalihim saboda maza ne suke ciyarwa daga dukiyoyinsu namiji sai zai kawo gero shi zai kawo dawa shi zai kawo shinkafa shi zai kawo alkama shi zai wuce kuɗi ashe ka ga namiji shi yake tiyar mace daga duke shi saboda haka Allah ya ce wa an anfaqu min amwalihim saboda abin da suke tiyarwa daga dukiyoyinsu fasalihatu hafi zatun bilgai sai Allah ya ce amma mace ta kwarai wadda take mai da'a mai biyayya mai kiyaye mijinta a cikin halin gaibu me yake nufi gaibu zamanin da miji ya yi tafiya ko zuwa kasuwa ko zuwa gona ko zuwa buraburo to za ta kiyaye alhurmin mijinta ba za ta yi ka sharholiya ba ba za ta yi ka ban zancen da mai dace ba da waɗansu mazaji bare kuma ta je ta yi zina ta ba da gabanta ga wani ɗaya namiji wani shi ne hafi tun da gaibi bi ma hafi suna kiyaye mazansu abinda Allah ba su kiyo sai Allah ya ce wallati da kafin rushu da hunna amma su waɗanda da tsoron kudindinansu akan ce nushu shine kudindine ɗaura fuska ɓata rai ba su hannu ya ce ku yi masa gargaɗi wa hajjiru da sannan ku kaurace musu fil babaji a cikin wurin kwana wani rubu sannan ku bige su fa ina ana kun idan suka fi yin ku fara ta bugu alaihi da sabila ba ku da wata hanya da za ku cutar da su wannan aya tana daga cikin ayoyin da suka nuna girman namiji idan ya aure akan bacci kuma akwai hadisi na imamu turmusi hadisi na ga dace annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna girma namiji akan mace annabi ya ce law amiran law kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadin la amartu la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha annabi ya ce da zan yi umarni wani mutum ya je ya wani sujada ya gaida shi to da na umarci mata su yi ka sujada tana gaida mazansu sai dai wannan matsari na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne karya ke sujada a gaida shi